das Schicksal dich mit aller Härte trifft Ist es deine Chance, wenn du nicht aufgibst, das allergrößte ist Wenn dein Ego bricht, zusammen können wir es schaffen, doch alleine nicht Es ist jemand kompliziert, hör die Stimme im Bauch Wenn etwas nicht geht, setzt ein neues Level drauf Das Leben ist ein Training, also gib niemals auf Angst beginnt im Kopf, Wut aber auch gibt es irgendwas, das uns runterreißt Das Gefühl kommt auf, dass man's nie erreicht Doch man hat nur verloren, wenn man liegen bleibt Bitte gib nicht auf, denn das Beste ist hier Alles, was du brauchst, liegt schon längst in dir Entscheidend ist im Leben nicht das Ich, sondern wir Gemeinsam überwinden wir die Hürde